Keputusan pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer mengganti Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes di laga kontra Young Boys pada matchday pertama fase grup Liga Champions menjadi sorotan. Itu menjadi salah satu penyebab kekalahan Manchester United. Solskjaer pun membeberkan alasannya mengapa mengganti Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes. Solskjaer yang dikritik akibat pergantian ini mengatakan bahwa hal ini perlu dilakukan karena kedua pemain asal Portugal tersebut sudah banyak berlari pada pertandingan sebelumnya yang digelar pada Sabtu September 2021 di Liga Inggris. Oleh karena itu, Soldier akhirnya memutuskan mengganti kedua pemainnya, mengganti kedua pemain andalannya itu. Pertandingan sudah berjalan 70 menit, Ronaldo dan Fernandes sudah banyak berlari, mengambil korban juga dan kami membutuhkan pengalaman dari Matic untuk menahan bola serta Jesse Lingard, ujar Soldier. Pada laga ini, Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes digantikan oleh Matic dan Jesse. Pada menit ke-72 ketika pertandingan masih imbang satu sama. Namun setelah diganti, Manchester United malah akhirnya kalah dari tuan rumah pada menit akhir. Pelatih asal Norwegia itu mengatakan Ronaldo sudah tampil luar biasa dalam dua pertandingan terakhirnya. Tetapi dia harus menjaga kondisi dari pemain 36 tahun tersebut. Dolder menilai menarik keluar Ronaldo pada menit tersebut adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kondisi sang mega bintang. Ronaldo luar biasa, tetapi kami harus menjaganya dan ini rasanya saat yang tepat untuk menariknya, ujar Soldier. Manchester United harus mengakui keunggulan Young Boys dengan skor tipis 1-2, meski sempat unggul melalui Cristiano Ronaldo pada menit ke-13 Hasil ini membuat Manchester United harus puas duduk di peringkat akhir di grup F Liga Champions.